Здравствуйте! На космодроме Байконур начали подготовку ракеты-носителя «Союз» для пилотируемого полета в сентябре этого года. Для командира экипажа Олега Котова осенний старт будет третьим в его биографии. Бортинженер Сергей Рязанский отправится на орбиту впервые. На МКС космонавтов ждет серьезная работа – освоение лабораторного модуля «Наука». Куча работы, Э, это самое интересное, когда есть что делать, когда новый модуль, когда новая аппаратура, много выходов. Для космонавта это тоже счастье. Э, принять его, привести в строй, это было бы здорово. На стройку века космодром «Восточный» приехали первые студенческие отряды из Центральной России и Дальнего Востока. Здесь же будет построен и крупнейший в стране наукоград. Сегодня студентам доверили возведение самого главного объекта космодрома – стартовой площадки для ракет-носителей «Союз-2». Июль 2013 года. Благовещенск. Площадь Победы. На стройку 21 века, как и 40 лет назад, отправляется сводный студенческий отряд. Новое поколение стройотрядовцев ждет теперь не Байкала-Амурская магистраль, а космодром Восточный. Летний трудовой семестр. Не только романтика. И хотя у каждого своя причина поехать на Восточный, значимость космодрома для региона и страны эти ребята понимают правильно. Это стройка всероссийского масштаба и даже мирового. И потом, мне кажется, за всю жизнь можно будет что-то рассказать своим детям, может быть, даже внукам. И какие-то воспоминания, которые останутся у меня не на один месяц, не на один год. То, что ты вот расскажешь, я строил космодром. Пару лет назад здесь были только колышки. Сегодня от федеральной трассы к космодрому проложена дорога. Пока грунтовая, временная, для строителей. Возведенный буквально за год монтажно-испытательный корпус будущего космодрома, где будут готовить к старту ракеты и космические аппараты. Почти готов и командный пункт. В отличие от Байконура, здесь нет подземных бункеров. Стартовать отсюда будут экологически чистые и надежные ракеты. Свободно это будет космодром завтрашнего дня перспективные вещи отрабатываться, начиная ракеты, аппараты. То, что, он говорит так нельзя сделать на Байконуре. Будущим инженерам доверили возводить сердце космодрома – стартовый комплекс для космических кораблей «Союз-2». «Союз-2» – трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Строится в Самаре, в ракетно-космическом центре ЦСКБ «Прогресс» ракета не наносит ущерба экологии. В качестве топлива используются керосин и жидкий кислород. Стартовые площадки ракет «Союз-2» построены на космодромах Байконур, Плесецк и в Гвианском космическом центре. «Союз-2» в зависимости от модификации может вывести на орбиту от 3 до 10 тонн полезного груза. Первый старт ракеты состоялся в ноябре 2004 года с космодрома Плесецк. Сегодня здесь основная работа. Заливается многоуровневый сверхпрочный фундамент. Технология отработана годами, но для будущих специалистов она в новинку. На данный момент э, на участке у нас работает 200 э, человек. Непосредственно наша сдача стартового стола, то есть на каждой позиции свои сроки. Ну, стартовый стол, как э, говорят, должны к 2015 построить. Самый большой отряд направил Московский государственный строительный институт. На Восточном работают студенты из Хабаровска и, конечно, Благовещенска. Ребята молодые, здоровые, рвутся в бой, грамотные. То есть с приходом их у нас практически раза в два, наверное, производительность повысилась. Хотя как бы вроде не умеют, но схватывают быстро на лету. Раз показал, все делают. Впервые к строительству восточного будущих специалистов привлекли в прошлом году. Опыт оказался удачным. Выигрыши и студенты, которые получают необходимые навыки, и подрядчики стройки века, решившие проблему нехватки рабочих рук. Как без молодежи может быть привлекательный космодром? Как может быть будущее без молодежи? Значит, очень приятно то, что это, э, вот эту, так сказать, мысль, так сказать, и просьбу поддержала полностью, так сказать, и заказчик Роскосмос, и, конечно, генподрядчик. Палатки остались в прошлом веке. Живут строители космодрома в комфортабельных вагончиках. По четыре человека. В комнатах, похожих на купе. Все хорошо, вон даже интернет есть. Можно посидеть, где нужно, в свободное время. Первый национальный гражданский космодром возводится рядом с бывшим гарнизоном Углегорск, недалеко от города Свободный. До 90-х здесь на боевом дежурстве стояли грозные межконтинентальные баллистические ракеты РС-10. После сокращения вооружений с берегов реки Зея запускали гражданские спутники. Многое для будущих космических запусков уже создано природой. Амурская область – сейсмобезопасная зона. 300 дней в году здесь солнечная погода. Новые ракеты будут экологичными и не нанесут вреда дальневосточной тайге. Топливо, используемое в этом ракет будет экологически чистое. Поэтому под э, районное падение, которое мы будем отводить, согласование с местными органами власти, с, с экологами, будет происходить в более спокойном режиме и не вызовет тех э, импульсных реакций, которые сегодня иногда это вызывает. Космодром «Восточный» не только стартовый комплекс, но жилая и техническая зона. Мощнейшая инфраструктура для тех, кто будет здесь работать. Кроме того, Академгородок, базы подготовки для космонавтов и космических туристов, и новый наукоград, который назовут именем основоположника русского космизма Циолковского. Здесь будут жить до 40 тысяч человек. Для меня лично, конечно, хочется гордиться тем, то, что в России есть э, такой комплекс, такой космодром, который отвечает всем требованиям, и он будет лучшим для меня. Может быть, мы сможем сами полететь в космос. Раз такой объект строится, под него делается инфраструктура. Построился, построилась инфраструктура, развивается данный регион. Лично для меня это гордость. Это гордость за мою страну, я патриот своей страны, я хочу работать в этой стране, я хочу вкладывать в эту страну усилия, и я хочу, чтобы эта страна, как говорится, а, развивалась, вот, и чтобы моим детям досталась хорошая страна. Я хочу им передать вот эту вот страну. Вот, что для меня космодром Восточный. Британские ученые намерены активизировать поиски во Вселенной братьев по разуму. Для этого они хотят привлечь дельфинов и китов. Дело в том, что морские животные общаются с помощью ультразвука, который, возможно, поймут инопланетяне. Надо только найти лингвиста, способного перевести язык дельфинов и китов на человеческий. Вот с этим как раз и проблема. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!